Você conseguiu foi um trator? E aí, <laughs> e aí beleza? Tranquilo. Vamos ver se você é tão bom quanto dessa. Mano. Ô, oh, aquele café que tá. Ó da música. Esqueci, você tinha algum CD de música aí da hora? Tenho. curvar aqui. Foi duro achar esse. Pra curvar Não, não é na calandra. É... O resultado que não vai acontecer, o que, que resultado grande que a gente vai conseguir fazer. Ó, oh, o menino grau. A cor da rodinha, ó. Ah, mano, vai ficar falando ainda aí. Ah? Corre, dentro em cima da olho, vamos ver se sai. Olha o flipão, olha lá, vamos ver. Olha lá. <laughs> Vamos ver se sai o olho. Ó, tá de Nike de SP no pé, ó. Olha lá. Oh. Ah, diretoria. Vai, esse também skate seu. Ah, vai ter que andar, pô. Vai lá na pista hoje lá. É, vai estar tá lá hoje, depois das três. me peguei pensando em você. Lembrança de nós dois. Aê! Aê! passar? Ô? Oh? Só ficar em cima. Só a última, só para não ir embora? Só, para nós. acertar isso aqui. Tá faz tempo que já tá tentando acertar aqui. Tá tá acertar aqui não Aqui a gente não tá danificando nada também. Check the mic and make sure it sound right, boys. Próximo pico de hoje look. Salve família skateboard, eu sou o Henrique Kennedy e hoje a gente vai fazer um rolê diferenciado aí, tá ligado? Um rolê quente. Crianças não façam em casa, é nóis. Eu tenho que ir mais em cima ainda. O que você vai mandar? Vou mandar um Smith Fire. Não, mano. Espancar cabreiro. Olha assim, tem. Noite acho que é a melhor hora mesmo. Noitão, né? Pode ir. Vou dar um, um aéreo fire aqui. Olha lá, Leonardo, pega lá, ó. E aí, bora ver. Suave não, tô ligado aí quando rolar, mano. the last time that you oh fuck this deck. down. the days we spent.